有人。哎呦我的妈！有人，有人，有人，有人。 哎呦我的妈！哎呦我的妈！有人！有人！有人！ よ今夜夜夜 有人，有人，哎呦我的妈！有人，哎呦我的妈！有人。 有人。 哎呦我的妈！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎呦我的妈！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎呦我的妈！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎呦我的妈！ 有人！哎呦我的妈！有人！ walked in the club Everything changed when I walked in the club He was looking at me like wow you're on my body, I drip and I drown So he says, I heard you're a singer I live in a penthouse, it's on the east side I can tell what he implied